Luisa Reynoso. Quiero agradecer en primer lugar en nombre del pueblo de Tacuarembó su visita a nuestro departamento. Siempre para nosotros es importante recibir a los embajadores más de nuestro movimiento, pero en este caso de los Estados Unidos que es de forma más muy especial, porque hay capitales invertidos en nuestro departamento de nuestro país, porque ha existido siempre además un muy buen relacionamiento, y en eso quiero reconocer a quienes antecedieron como embajadores acá en nuestro país, que permanentemente han estado llegando a nuestro departamento. No muchas misiones diplomáticas y tampoco muchos embajadores tienen la competencia que tienen ustedes de poder llegar a los departamentos del norte del país. Siempre el norte nos hemos sentido un poco postergados en un país muy centralizado y donde existen muchas dificultades y donde las distancias son bastante extensas donde ustedes tienen una mayoría de actividad permanentemente. Sabemos que no es de mala voluntad de los embajadores, pero sí que lo difícil que resulta poder llegar hasta, el norte. Pero todos los embajadores y durante todos los años, la verdad que debemos de reconocer los Estados Unidos han estado presentes acá en Tacuarembó, tratando de conocer la realidad de nuestro departamento y tratar de, promover permanentemente los lazos de amistad en el área de la cultura, de las inversiones, de todo lo que hace en definitiva a las vivencias de un pueblo, a las vivencias de una sociedad, de la sociedad como la nuestra. Eh, ha sido propicia la oportunidad para plantearle a la embajadora la invitación a que visite nuevamente nuestro departamento, como lo han hecho otros embajadores de Estados Unidos, y eso también el reconocimiento, porque el embajador Tomás en su momento incluso invitó y promovió la venida de muchos embajadores, que fue la vez creo que tuvimos la mayor misión diplomática en nuestro departamento. Nos sentimos en ese momento este, con la representación de 10 países, que es la fiesta de la patria gaucha, que es una fiesta regional, nacional, de la cual sentimos orgullo de lo que es para preservar y promover valores culturales, históricos de nuestro país. De lo que es la figura del caucho, de lo que fue la figura de Artán de lo que es nuestra tradición, de lo que es nuestro ser, nuestro orgullo de ser oriental el orgullo de sentir de, dónde venimos, de dónde proveemos, de dónde, de dónde nos debemos de, reflejar para promover el futuro. Entonces, este, nuevamente, ahora el, agradecimiento este, y el reconocimiento, además, por su preocupación, por su preocupación este, en, el diálogo que hemos mantenido anteriormente en este tiempo, este, de las cosas nuestras, de las inversiones que están en el departamento, como lo es Wire es una empresa que indudablemente para el, departamento de Tacuarembó, para la ciudadanía de Tacuarembó ha venido a generar un tiempo diferente, un tiempo nuevo, un tiempo de, de industrializada, tratando de, de ponerle valor agregado a la madera, de del cual tanto se ha invertido y en el cual tanto necesitamos para proveer como mano de obra, para tratar de generar divisas para nuestro departamento y para el país. Así que este, la embajadora además preocupada por un poco todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas, o sea que no es todo lo económico, sino que está en su espíritu y en, ese afecto que tiene este, y en ese reconocimiento un poco a nuestra sociedad, también preocupada por lo que es la responsabilidad social de las empresas capitales americanos sobre radicados acá en el, departamento. Y esas cosas creo que son cosas dignas de resaltar, porque a veces la gente ve solamente lo que es la inversión económica, pero también digo, mucho de lo que son las responsabilidades sociales. Y en eso digo, agradecer también a la firma María Housing, que siempre ha estado a puertas abiertas, que siempre ha estado colaborando con las necesidades, un poco la proyección del departamento para los más carenciados y en momentos de dificultades como lo tuvimos con la crecida del río Tacuarembó y en el cual hubieron muchos ramificados, en donde la empresa tuvo primer momento poniéndose a la hora de intentar proyectar. Así que eh, entonces, embajador, el agradecimiento por su visita, el reconocimiento y deseándole prontamente nos esté visitando. Gracias, gracias. Gracias, presidente. Es un verdadero placer poder estar hoy aquí en la ciudad de Tacuarembó He llegado hoy en la mañana al departamento donde mi agenda incluye visitas a una de las mayores inversiones de los Estados Unidos, acá en Uruguay, como destacó el señor intendente, que es acá eh, en Warehouse. También eh, voy, a estar, eh, voy a visitar el Centro Binacional, el Centro Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos. Quiero agradecer al intendente su hospitalidad por recibirme hoy junto a mis colegas de la Embajada. Hemos mantenido una muy buena, e interesante conversación sobre la realidad del departamento como su proyecto y plan inmediato. Tenemos varios proyectos que nos relacionan directamente con este departamento. La mayor inversión de los Estados Unidos aquí en el Uruguay, acá, que es Warehouse, así como también el frigorífico que es desde hace años el proveedor de hamburguesas principal de la cadena de McDonald's, que como conocen es una cadena norteamericana. Quiero también destacar que varios jóvenes del departamento han participado en distintos programas de intercambio pisados ah, por la embajada, como los jóvenes corresponsales, jóvenes embajadores y otros programas de intercambio eh, apoyados por la Fundación Fulbright, que es la fundación que nosotros manejamos del, Departamento de Estado. Eh, también, y algo de lo que nos sentimos muy orgullosos es que desde el año pasado jóvenes del, del departamento tienen la oportunidad de estudiar inglés en nuestra alianza acá en forma totalmente gratuita, ya que sus cursos son financiados por nosotros en la Embajada. Este programa, conocido como Access, ha beneficiado un total de 40 estudiantes del departamento entre el año pasado y este año. Asimismo, el año próximo está anunciado la apertura del programa en otros departamentos eh, del país con más de 160 estudiantes más. Y quiero dejar eh, para el final el proyecto que tuvo que ver aquí en Tutacuarembó, que, es, <clears throat> que ustedes me imagino conocen, meses atrás el Servicio de Correo de los Estados Unidos homenajó al señor Carlos Gardel con una estampilla en su programa conmemorativo de sellos postales. Eh, el programa denominado Sellos para Siempre incluye a Gardel por haber sido uno de los artistas de tango más cerrados de todo el tiempo y quien ayudó a popularizar en esa música en Estados Unidos, Europa y América Latina. Tanto para la embajada como para mí en particular es importante conocer todo Uruguay. Estoy contenta de estar acá en, es esta una nueva visita, una visita al interior, y eh, ya me pueden esperar acá en los próximos meses de nuevo ya que tengo una, una invitación especial para volver en marzo. muchas gracias por la invitación, por los regalos, por abrirme eh, su, casa y su, su ciudad eh, a mí y al pueblo de los Estados Unidos. Gracias.

Sí, claro. Hay que talarlo. Sí, muy bien.